Yo tengo una encrucijada, te aseguro que es así. En el puerto es lanzada y siempre vuelve a mí. Anclaxidada, baja al fondo del mar. Anclaxidada, aquí me voy a quedar. Hey, yo sé que la quiero que no quiere a mí. Si que al despertar me encontré aquí en el mar abierto y gris. Agradezco sobremanera que sea tan fiel a mí, a mis huesos de madera. No los dejará partir. Antioxidada Baja al fondo del mar, ancla oxidada, aquí me voy a quedar.